Yan Namajini eh, Fibroscan. Fibroscan are one of the non invasive tests, right? Pausi Maluchino, Fibroscan low light. scan low light, so part to him, F0, F1, F2, F3, F4 to Alali. And also in general, F2 outgot things so they will lose, F3, two jaw wine, gown of Luchino, you saw. A definite treatment are fibrosis F2, 3 to change the PR of me. All right. တော့ဆရာတို့ကျွန်တော်အစအဆုံးပြန်ပြောတစ်ကလူတယောက်လာတဲ့နန်းတာပဲလေးဖြစ်တယ်ရိုတင်းလီမှာရိုက်လိုက်တယ်အထဆောင်ရိုက်လိုက်တဲ့မှာဖက်ဒီလီဘာတော့တွေ့အဲကျွန်တော်ကကုမလားမကုမလားဆရာတို့ဆုံးဖြတ်ကုဖို့မကုဖို့ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ပါစဉ်းစားရမယ်သူ့မှာ net ရှိလားမရှိလားကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်အဲ့တော့ net မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ lifestyle ပဲကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရတယ် net ရှိရလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ဆရာတို့ကုရတော့ အဲ့တော့ net ရှိတာမရှိလားဘလို့သိမှာတော့ ALD ကိုအကြမ်းမြင့်ကြီးလိုက်ပြီးတော့အာနာကော့စ်ရောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ ALD က3ဆလောက်တက်နေတော့ဆရာတို့ဗာစဉ်းစားရအောင်လေ net ကိုစဉ်းစား net မှာမှကကျွန်တော်ဗာထပ်သိခြင်းလေ fibrosis ကိုသိခြင်း fibrosis ကိုသိဖို့အတွက်ဆရာဗာလို့အောင်လေ score တွက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ score တွေက internet ထဲမှာ calculator နဲ့ရှိတယ်အဲ့ calculator နဲ့ထည့်လိုက်ရင်ဆရာ score တွေထွက်လာလိမ့်မယ် right score ဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်ဆိုရင် fibrosis များတယ်နည်းတယ်အဲ့လိုထွက်လာလိမ့် အဲ့ဒါပိုသေးကြတာဘာလုပ်လို့ရလဲ fibro scan လုပ်လို့ရတယ် fibro scan သွားလုပ်လိုက်ရင်ဆရာဘာတွေထွက်လာမလဲ f0 f1 f2 f3 f4 ထွက်လာဆရာဘာကိုကြောက်လဲ f3 4ဆိုရင်ဆရာကိုကြောက်အဲ့ဒီမှာ change the treatment ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့မှာ lifestyle နဲ့မရတော့ treatment ပေးရမှာဆရာဒီလောက်ထိရလားမသိဘူး okay treatment ပေးရင်ဘာပေးရမှာလဲလို့ပြောရင် evidence base လောလောဆယ်နှစ်ခုပဲရှိပါတယ် ဂျာတို့အဲ့နှစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်တစ်ကဘိုင်ယိုကလန်တစ်စုံနှစ်ကဗိုက်တာမင် E အဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကုတော့မယ်ဆိုဆရာသုံးပြမယ်အလုပ်ကဘာပဲပါတယ်လဲဘိုင်ယိုကလန်စုံနဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ပြီးသွားပြီ ကျွန်တော်လိုချင်တာဆရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါရိုက်တယ်ဘာလို့ကြာအိတ်ငိုက်သွားမှလေအိတ်ငိုက်သွားဆရာတို့မှတ်မိတော့မှာမဟုတ်ကျွန်တော်လွတ်တော်ကြီးလိုပဲကောင်းပါတယ်ကောင်းပါသူထောက်ခံတော့မှအိတ်ငိုက်ပြီးတော့ခေါင်းတွေညိမ့်ပြီးတော့အဲ့တော့အိတ်မငိုက်ခင်မှာကျွန်တော်အသေးတန်ထည့်တယ်ဘာထည့်လဲဒါပဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့တော့ net ဆိုရင်ကျွန်တော်ကုမယ်ကုရင်ဘာနဲ့ကုမလဲ lifestyle plus power glazon plus vitamin E ဒါပဲအဲ့တော့ vitamin E ရဲ့ treatment ဒီ NASH မှာပဲရှိတယ် သူတို့ကဘာပြောထားလဲဆိုဗိုက်တာမင်ကိုပေးတော့မှာလားပေးတယ်ဆိုတော့ NASH ပြ proven diagnosis by ကျွန်တော်တို့က biopsy or နော် biopsy မှာ proven NASH ပြအဲ့ဒါမှဗိုက်တာမင်ပေးရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ NASH မရှိရင်ဗိုက်တာမင်ပေးတယ်လို့လားမလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဇီဗန်သိပ်ပြကြရမကြိုက်ဘူးပေါ့ကြာမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးတော့အဲဗိုက်တာမင်ပေးရောပါရှိပါလေတော့ဘာတော့မြူလူနာပတ်စံကုန်တာပဲရှိတယ်။ तू ကတိတ်ပြီးတော့မထူးဘူးလို့ယူဆထားတယ်။သဘောပေါက်လားမသိ။ why မို့ ပါကလတစုံတို့ပါကလတစုံတို့ဗိုက်တာမီတို့ကပေးလိုက်လို့ရှိရင်တက်နေတဲ့ ELD ပြန်ကျသွား inflammation တွေညော့သွားတယ် fibrosis တွေညော့သွားအဲ့ဒါကြောင့်ပေးခြင်းအဲ့လိုပေးရရင်ဟိုဘက်ကို ACC cirrhosis ဘက်ကိုသွားတော့အဲ့နဲ့ nephrology မှာဘာမှမရှိရဘူးဘာမှမရှိတော့ဆရာဘာလို့ကမှအဲ့ fat content ကိုချောက်ဝင်လို့ဒါပဲရှိပြီးပြီနော်ကျွန်တော်တော့ပြီးသွားပြီပြီးသွားတော့ကျန်တာတွေကကျွန်တော်ရှောက်ပြောတော့ နော်ရှောက်ပြောတော့ဆရာတို့မှတ်ချင်းမှမမှတ်ချင်းနေရပြဿနာမရှိဘူးတခုတတိထားမှာနဖယ်ဒီကနေပြီးတော့ဆရာတို့နောက်ကလူတော့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး next ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားဖို့အတွက်ကခုနကျွန်တော်ပြောသလို20 to 25%လောက်ပဲရှိတယ် but diabetic မှာ56%ရှိတယ်ဆရာတို့အဲ့ဒါတတိထားပါနော်နောက်ပိုင်းမှာ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် next ကနေစရိုးသစ်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့နိုင်က11% over 15 years ဆိုဆရာတို့အချိန်ရပါသေးတယ် 15နှစ်ကြာမှ17ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကစရိုးစေးကိုဖြစ်တဲ့ and then ကျွန်တော်တို့က7 to 10 year မှာ45%ကစရိုးစေးရသွားပါလိမ့်မယ်ဒါတခုရှိရဲ့ and then ကျွန်တော်တို့က over 6.5 year မှာ7.2%က HCC ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့အခုဗာပြောနေဆိုတော့ Nafali ရပြီလား ရာတို့အလုပ်ရပါလေ is it nefeldi or nash ကိုဆရာတို့ differentiate လုပ်ရပါလိမ့်မယ် nash ဆိုရင်ဆရာတို့ထားလို့မရပါဘူးထားရင်ဟိုဘက်ကနော်နောက်10နှစ် or 15နှစ်မှာစရိုးစစ်တွေ HCC တွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် nefeldi ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲထားလို့ရသေးတယ်ဆရာတို့ဘာပဲလုပ်ရမလဲ lifestyle ကိုတေချာလုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ nefeldi state မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲလို့ပြောရင်ဒီ nefeldi ဒီ pathogenic ရာ insulin resistant ကြောင့်ဖြစ်တာ အင်ဆူလင်ရစင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်စီးယုံနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်နန္တာပတိတမတယောက်နဖယ်တီနဲ့လာရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ treatment ဟာ net ရှာမရှိဘူးဆိုတာလို့ net မရှိဘူး ALD လည်းမတက်ဘူး fibroscan မှာလည်း F0 ပဲတွေ့တယ် and then score တွေတွေ့လိုက်တော့လဲ score က negative ပဲဆိုရင် is it only nephaldi ပဲ right အဲ့တော့ဆရာဘာလုပ်ရမလဲ lifestyle လုပ်ရ plus ဆရာတို့ဘာလိုက်ရှာမလဲဆိုရင် cardiovascular risk တွေအကုန်လိုက်ရှာမယ်အဲ့ဆရာအလုပ်ကအဲ့ဒါပဲ ဆရာတို့ကဒါဗတိရှိရှိလိုက်ရှာမယ်အာသာကော့စီရှိရှိလာ လိုက်ရှာမယ် ECG ကျွန်တော်ရရမယ်လစ်ပစ်တွေဖောက်ရမယ်လစ်ပစ်တွေကိုကုရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะကျွန်တော်တို့ကခုနကပဲ cardiovascular risk တွေ secret smoking တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လုပ်ရပါတော့ nephrology stage မှာဆရာလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဒီအခြား cardiovascular risk တွေကိုဆရာတို့လိုက်ရှာဖို့လိုပါလိမ့်မယ် other cause of ELD တက်တာကိုဆရာတို့ရှာဖို့လိုပါလိမ့်မယ် and then သူမှာ cirrhosis တွေ cancer ရှိရှိကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် CFAM, caring for well-being.